Alright, Assalamualaikum. Baik, di hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data masih di mapa informatika ya. Dan sekarang kita sudah masuk di bab 2 tentang pengolahan data. Yuk, kita mulai aja. Oke, sebelumnya kita ucapkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim agar mata pelajaran kita ini Allah barokahkan. Oke. Okay. Oke, okay, di pengolahan data ini ya, kita ketahui ada input, ada proses, lalu ada output ya. Jadi kita menginput data. Apa itu data? Data itu adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Definisi ini Bapak ambil dari buku informatika. Insya Allah benar ya nanti hasilnya akan berubah menjadi informasi ya dan setelah diproses sebelum menjadi informasi itu bisa kita simpan ya sebut di penyimpanan yang bernama storage ini. Oke itu sekilas tentang input proses dan output sini ada contoh ya contoh proses pengolahan data kalau kita lihat di sini ada input proses dan output ya ini contoh pengolahan data dari kamera digital jadi dipoto cekrek gitu ya diproses menggunakan komputer lalu dicetak menggunakan printer dan hasilnya keluar cetakan foto itu ya lalu contoh selanjutnya kita mengetik menggunakan keyboard diproses oleh CPU dan akan tampil tampilannya di layar monitor kita simple ya lalu kita pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolah data berupa angka ya sini ada Microsoft Excel Open Office Cal dan PPS Office Spreadsheet yang pertama ya perangkat lunak pengolah data angka ini adalah Microsoft Excel ini adalah uh, software yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya Microsoft Excel dan Microsoft Excel ini adalah bagian dari keluarga Microsoft Office ya dan dengan menggunakan Excel kita dapat mengolah data angka dengan cepat dan akurat bisa juga untuk proses keuangan dan bisa juga membuat grafik ya menggunakan Microsoft Excel ini selanjutnya ada Open Office Calculator ya dan perangkat lunak ini dia adalah open source ya lalu dia bagian keluarga openoffice.org dan disebutnya spreadsheet ya tapi open office calculator ini sering disebut open office calc atau calc aja C A L C oke selanjutnya ada WPS office WPS spreadsheet ya. WPS Office itu lebih dikenal dengan istilah W-nya itu writer, presentation, and essence spreadsheet ya. Dulunya bernama Kingsoft Office. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membuat dokumen menggunakan Microsoft Excel ya karena ini adalah program yang banyak digunakan dan populer. Caranya seperti apa? Yang pertama ya, jika di layar kalian tidak ada Microsoft Excel, kita bisa cari di tombol start di sini ya. Ketikan di sini Excel. Excel. Nah, ini dia. Excel. Kita klik aja. Lalu sini mulai terbuka ya dokumennya ya terus kalian pilih yang blank workbook ya yang kosong aja kalian perhatikan di sini ini adalah tampilan dari Microsoft Excel di sini ada kolom A kolom B kolom C dan seterusnya jadi yang menyamping ke namanya kolom ya kalau yang ke bawah seperti ini ada angka 1 2 3 dan seterusnya ini adalah baris oke misalkan di sini saya mengetik tentang tabel latihan nah, lalu ini kan tidak rapi nih ini biar rapi kita bisa geser seperti ini ya atau bisa kita double klik di sini klik dua kali nah seperti itu ya kita rapikan kembali judulnya tebal ya nah, terus sini kita beri nama nama nilai satu, nilai dua sini jumlah oke kita rapikan kembali ya double klik aja di sini double klik double klik double klik oke namanya kita beri nama di sini misalkan di sini namanya Ade Budi Cinta di sininya Eva seperti ini ya lalu kita buat bingkai di sini ya border caranya kita blok setelah diblok lalu ya dan di blok ini masih di menu home kalian klik yang namanya border lalu pilih yang all border oke saya ulangi di blok seperti ini di menu home klik border pilih all border ini all border oke selesai maka akan lebih rapi seperti ini ya ini kita beri warna aja si judul tabelnya seperti ini ya ini dia masih di menu home ya warna dengan warna kesukaan kita ya saya contohkan seperti ini selanjutnya nilai di sini kita isi ya misalkan isi 89 80 78 90 nilai duanya sama juga ya 78 misalkan seperti ini Oke, selesai. Nah, di sini ada kolom yang masih kosong, yaitu kolom jumlah. Ya. Caranya gampang banget di sini. Kita cukup ketik di sini sama dengan ya, di kolom yang kosongnya sama dengan, lalu klik nilai satunya yang di sini ya di kolom C4 kok C4 kenapa C4 karena angka 89 ada di kolom C baris ke 4 Oke. Lalu kita tekan plus ya. Kita klik di sini 78-nya. Nah, kenapa D4? Karena 78 ada di kolom D baris ke 4. Selesai, kita enter di keyboard atau klik enter di atas ini sama aja oke selesai yang kedua ketiga dan keempat kita tidak usah membuat rumus lagi kita tinggal ya tunjuk sepeda plus seperti ini lalu double klik Tuh, selesai oke okay. atau kita bisa geser manual seperti ini ke bawah sama aja ya selesai kita simpan ya caranya CTRLS di keyboard atau tekan logo disket di sini ya lalu simpan di my dokumen atau di layar depan di desktop sama aja ya simpan simpan, selesai oke baik cukup mudah terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya like dan subscribe jika bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh